Panda capturou outro lagartixa viva. E tá rosnando, gente. Olha, rosnando. Você vai trazer o bifão funk? Vou. Olha ele rosnando, não. A mulher aqui, não falou nada não, né? Aham, uhum, quis. Tava com uma lasanha e bife de boa. Tá rosnando, gente. Ó. igual. É igual. Essa aí eu acho que é a 15 lagartixa do, do Panda. Hum. Olha.